ingkang kawula hormati para ulama telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yakni ad-dinul Islam wal iman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Mbak. ذكر رحمة ربك عبده زكريا ذكر رحمة ربك عبده زكريا صوفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا hormati ingkang dipun muliakan Allah mempelai berdua ingkang berbahagia ingkang kalau hormati terus di dalam matur sak wonten nih mekaten Pak Wi sepindah tentu dalam mewakili keluarga besar Kiai Hufron matur nuwun atas kron panjenengan sedaya. Allahumma inna Wa ta'atika warzuqna billah. اللهم عليكما بينكما في خير بارك الله برسول الله ورجال من